欢迎回到九的电子产品超详细。今天要来为大家开箱的是我现在手上的这一款多功能手持气象仪器，型号 CHWS Dash 一千。除了主机以外，产品内容物包含充电座一个、充电线一条以及便携包一个。CHWS Dash 一千产品大小约一四四乘以五十八乘以三十六毫米，重量约一百六十八克，非常的轻盈小巧。 这边的部分搭载着清晰的显示荧幕以及直观的按钮显示，分别是开机键、选单键、确定键以及上下控制键。产品下方有着 USB 接口，可进行传输与充电应用。底部还有方便挂绳绑带的设计。后面只有着使人员方便携带的固定夹。Dash WS Dash 前提供温度、湿度、气压、风速、风向。 光照、紫外线、气象气象要素测量、产品内置天气预报、人体舒适度计算以及红外测温、指南针、定位轨迹等各项辅助监测功能。如果前面提到的 USB 产品，提供 WiFi、蓝牙等通讯界面，并能记录高达六万笔的历史数据。产品通过 CE、FCC、VCCI、c t e k 认证，并符合 IP 六五防护等级。产品通过多项可靠性测试。 在高温、高湿、高盐环境下精准测量，适用于应急保障、消防救援、登山健行、气象服务、农业、畜牧业等领域。CH d w Dash 一千有多种款型，根据自身需求进行选择，并可搭配多种后端选配，针对最适合的需求做应用。以上就是 CH d w Dash 一千多功能专业手持气象仪的介绍。如有任何问题，欢迎留言给我们。 欢迎持续追踪我们九的电子，我们下次影片再见喽。